Apa khabar kawan-kawan semua Hari ni kita nak buat review sikit lah Pasal dua bilah pisau ni eh? Ini daripada Ontario Red Model 1 Indy 2 Steel Yang besar ni abang dia Dan yang comel Yang kecil ni Dia Ontario Model 2 Indy 2 Steel Aku dah pakai Ini R2D2 ni Dah setahun dah Yalah buat potong-potong plastik kerupuk, buat potong-potong buah buat iris-iris bawang sedap di tangan boleh pakai finger jol dia boleh cekik dia kalau aku nak buat ukiran apa jenis lah kan memang sedap di tangan lah dia punya ergonomics tu kan bandingkan dengan uh, yang abang dia yang besar tu feel dia sama cuma dia agak berat sedikit tapi bukanlah dia berat macam mana berat tak berat sangat lah kalau kita lelet dia kat kocik seluar kita tu bukanlah seluar kita sampai melondir ke bawah gitu kan ha, jadi kalau nak buat pergi camping nak buat potong-potong kayu ha, bolehlah pakai red model One in D2 steel tapi kalau nak tahu berat dia macam mana ha, mari kita tengok kat dalam skill eh yeah? mari kita tengok yang kecil ni berat dia berapa dan yang besar beratnya berapa ha, yang comel cuma berapa tu 79 gram sahaja bukanlah berat sangat yang abang dia 139 almost double lah eh tapi ingat dia tak berat tapi rasa besar sikit tak tangan tu ya dua-dua gunakan D2 steel bagi yang uh, arif pasal steel ni kan D2 ni dia boleh tahan tajam agak lama sedikit sebab dia punya chromium level tu sampai 12% kalau dia 13% dah jadi stainless steel tapi ingat ni bukan stainless steel eh, dia cuma besi D2 saja memang kalau nak asa dia memang ada sikit parah lah eh. Ah, dua-dua bilah ni gunakan liner lock dia punya pelapik itu kat dalam tu uh, gunakan stainless steel kan? dan dia punya handle uh, nylon bukan G10 jadi rasalah plastik sikit lah harga pun berpatutan eh? mesra pelanggan lah katanya eh? Uh, kalau mampu bolehlah dua-dua kalau awak tanya saya yang mana saya recommend uh, saya rasa awak belilah ni R2D2 yang si comel ni yang si comel ni agak kegunaan lebih lah boleh gunakan macam-macam dan uh, yang besar tu R1 in D2 kalau nak buat camping kan ha, memang sesuai lah buat kayu tapi ingat ini bukan tapak janganlah ketuk dia okay? patah bersepai nanti tu oi kan jadi nak buat potong-potong nak buat hiris-hiris ha, boleh lah dua-dua pisang ni pun boleh kan tapi kalau nak lebih jantan kan ha, awak belilah yang R1 in D2 steel kalau nak yang nak comel ha, ni dia R2 D2 ok sekian terima kasih dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Bismillah.